Einen schönen guten Morgen, diesmal aus Kutzrass beziehungsweise vom Wernagt-Stausee. Da seht ihr die Wicke, die ist schon beim Ready werden. Ja, grüß Gott, danke fürs Gespräch. Und haben einen Ausblick in der Früh schon gehabt, auf dem See, voll schön. Ähm, für uns geht es heute wohin? Wir fahren von Aufwärts. Genau, auf die Grabwand selber. Genau. Und dann wollen wir noch in, ähm, im hinteren Eishaus der Gipfel, also nur an 3000 machen, das heißt in Summe werden es halt zwei bzw. drei 3000 an einem Tag mit Gondelsupport. Sollte eine coole Runde werden, wir sind ein bisschen angerockt noch von Venediger. Ja, das tut alles ziemlich weh. Ziemlich weh. Deswegen eine kleine 3000er Runde, nein, Spaß beiseite. Das ist ein geiles Gebiet, da geht einiges, ja. haben wir schon viel gemacht. Ja. Und heute halt probieren wir das aus. Also. Hoffentlich geht es halt besser. Wir haben wir nämlich letztes Jahr, letztes Jahr war das, Vor gell? zwei Jahren. Vor zwei Jahren schon, wow. Äh, meine Kapsel verletzt. Ich bin einfach umgeflogen und auf den Start deppert und dann, ja, zack. War echt blöd, ja. Vielleicht, hoffentlich funktioniert es. <laughs> So schauen wir es nicht. Ah, auf jeden Fall, wenn ihr Höhenluft schnuppern wollt, bleibt dabei. Genau. Los geht's. Ja, auf jeden Fall. ganzen Weg zur Da vorne hat man schon die Stützen gesehen. Die sind echt heftig, wie sie eingebaut haben. Uh, da war mein Anblick schon schlecht. Ja, die ist echt krass. Man ist auf jeden Fall schnell um. Sagt die Victoria. Gloria Victoria, da sind wir. Und da ja. schauen wir jetzt da so hin, ganz unspektakulär. Und da geht es jetzt auf. Genau, also da oben sind wir. Mit dem Hubschrauber sind wir gerade oben irgendwas am Betonieren. Für uns jetzt 1200 Höhenmeter fast senkrecht nach oben. Ja, und dann weiter zu unseren 3000er. Ist bereit, oder? Ich weiß nicht. Meine Höhenangst. und Mandarinen. Wir stehen auf 3200 Meter rum und puh, richtig satt. Vor allem satt, dass man durchs Wirtshaus zum Trail kommt. Also immer davor die Reifen putzen und geht da richtig massiv hoch, ihr seht es. So Panorama hoch 10 gleich. Ja, für uns ist jetzt dann da raus. ein Höhenweg, dann haben wir den ersten 3000er, dann ballern wir ab und dann haben wir nochmal einen Gegenanstieg von 400. Also echt eine geile Sache. ersten richtigen Gipfel haben wir erreicht, das ist die graue Wand. War jetzt nicht wirklich schwer, da hinten sind wir gestartet, aber schaut euch das an. Ein irrsinns Panorama. Und wenn man da ist, schaut, es ist auch schön alpin. Wahnsinns Aussicht. Und eine geile Glaskrebe da oben, coole Idee. Finde aber so ganz lästig, so architektonische Sachen am Berg. Wenn es nicht zu viel ist, ein bisschen was finde ich echt cool. Genau, wir fahren jetzt dann eigentlich die Kuppen an und kommen dann ähm, unten außer am Sattel, das war das Zollhaus. Vor zwei Jahren haben wir das gemacht, dass wir Richtung Sölden wieder zurück sind, da hinten ist Sölden schon, Fendt. Und wir nehmen aber den Aufstieg und gehen in hinteren Eis, das ist oben der Common von den da noch, und dann den ganzen Trail retour aus. Also richtig coole Sache. Und soll da alles relativ gut funktionieren, haben wir es jetzt auch verdient. Ich kriege beiß tapfer durch als Frau immer noch vor zwei Tagen Venedig und jetzt immer schon wieder da rum. Echt der Wahnsinn. Auf und nieder, auf und nieder. Ja. Kleine Maus, gell? Ha, Wahnsinn, oder? Und ja, jetzt steht sie da und wartet auf Befehle. <laughs> für uns. Hast du der Berg auf. War ein mega geiler Trail auch. Und jetzt geht es bis zum Gipfel für uns bergauf und dann ganzen Trail zum Autozug. Sehr, sehr cool. Seid zum Drang. Wie geil. Mega. Wir haben gerade gesagt, steig aus in Frankreich. Ja. Echt voll schön. Schwenke kurz mal um. Echt cool. Und ja, so schlängeln wir uns jetzt einmal auf. Weiter <laughs> sehen wir schon. Und es wird immer noch geiler. Das ist echt so schön. Wow, ha? Sehr cool. Nachher der geiler Trail. Ja. Unser Trail geht da ganz unten raus. Sehr geil. Like a boss. Like a boss. Ja, bald haben wir es geschafft. So geil, ja. Da ist der Mountain schon. Jetzt gehen wir noch die letzten paar Meter. Auf. Sehr geil. Geil, ja. Wow. Satt. Richtig geil. Wow. Okay heftig. So, jetzt gibt es noch einen kurzen Bahnhofschwenk, bevor es wieder hochgeht für uns. Jausnet haben wir schon, ein paar nette Leute haben wir getroffen, deswegen haben wir so nebenbei gejausnet. Ja. Ähm, da vor uns ist Weißkugel, dann da hinten ist der Kaunerdeuer Gletscher, da geht es Richtung Söldner. Da sind wir mit der Kramernbahn auf und da drunter ist das Schnalstal. Richtig? Yeah. Loving how you wind up for me. Tonight is all on me. Mash up the place for me. Yeah, yeah. She just want to highlight. Ooh, we, that body talk to me. I need a taste, baby. Taste, baby. Loving the way, loving the way you move around me. No more delay. No, you can't wait to shut it down. Won't you show me how you work it? I can't find no flaws, you perfect. Cause every time that you come around my way, I keep falling, falling again. I keep falling, falling again. And every time that you come across my mind, I keep falling, falling again. I keep falling, falling again. In love. Yeah. The way that you move, wanna connect with you like Bluetooth. No touching, that's my boo boo. Your love, they do me voodoo. She's my new boo. I'm watching her like YouTube. I wanna ride like Choo Choo. Yeah, love to do me cuckoo. Hey, yeah. Loving the way, loving the way you move around me. The body don't wait, the body don't wait to shut it down. Won't you show me how you work it? I can find no flaws, you perfect. Cause every time that you come around my way, I keep falling, falling again. I keep falling, falling again. And every time that you come across my mind, I keep falling, falling again. I keep falling, falling again. In love. falling the cash, got snakes in the grass, no brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all, heard enough, give me space before I murder y'all. Ten bad bitches here, I'ma curb them all. Twelve missed calls, and I still made a curtain call. Hit to light it up, lighten up. Hear him talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past supper when I came for the breakfast. Put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas in reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace, bitch. für heute. Waren echt viel, waren fast dann mit den ganzen auf und nieder. Äh, an die zweieinhalbtausend. gell? Mhm. Welche? Das mhm. war doch schneidig. Ja, hat er gegeben. Hat er gegeben. Ähm, wir sagen danke fürs dabei sein. Genau. Wenn ihr was wisst oder wissen wollt, in die Kommentare. Genau. Und es gerne Daumen nach oben. Sehen wir uns dann. Genau, Daumen nach oben.